What's hmm, up people कैसे आप तो लोग welcome back to my channel तो गाइस आज हम खेलने वाले टोटल दो से तीन महीने के बाद अमोंग अस वैसे तो मुझे पता चला कि इसके अंदर एक न्यू मैप ऐड हुआ है वैसे अब ये रियल है या नहीं देखते हैं चल के रखूँगा सब लोग मैच स्टार्ट होने वाला है मैं कस्टमाइज होगी और मैं बन गया अभी तो मैं खेल रही हर तो मैं खेलता हूँ ये नो बंदो वाला तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो डेड बॉडी रिपोर्टेड मेरी नहीं की जिसने भी की इसको मैं स्किप कर रहा हूँ मुझे नहीं देखना अरे भाई ये बोल रहे लाइट ग्रीन वही है वही है लाइट ग्रीन नहीं है येलो वाजी आई सॉ लाइट ग्रीन की वाइट यस वही है वही है की भी कर लेता हूँ जल्दी से दो दिन टास्क करने के बाद में मैं नहीं कर रहा स्किप कर रही हूँ होस्ट फाइन गेम इंडोनेशिया कोई इम्पोस्टर तो शायद एक मैं हूँ तो नेक्स्ट है यार हो जा other Wajih. Itu anak buta sebenarnya. Match start हो गया इम्पोस्टर तो यस तो तो अब हो गया आपकी कुटाई मेरी गेम लैग हो रही है ना अब फेथ स्विफ्ट 하게 됐죠 kardinal. Lalu tahu apa yang aku